Hola. No, pará, pará. No, está bien, déjalo. Eh. No importa. Hola, les voy a mostrar. Soy Pacho, les voy a mostrar. No, no, pará, pará. Después, después lo borramos, dale, Arranca de vuelta. Eh, después lo. Eh, se ve cómo se borra ahí. Hola. ¿Empezó? Sí. Ah, dale, arranca, Hola, dígame ya. Ya. Hola. Soy Pacho y este es un día normal de mi semana. Hoy, como cualquier día otro de la semana, mi abuelita me viene a

Cuando me levanto, después de levantarme, cuando me levantó mi abuelita, me cambio, me cambio y me voy para la escuelita. Ya, dale. Oh, Dale, nene. Sí, sí, sí, abuelita, sí, sí. Desayunar. Después de esto, después de levantarme, cambiarme, desayunar, eh, mi abuelita se va, a se va a dormir un ratito. Y yo me voy a, higienizar, o sea, me voy a afeitar. Chao. La la la. La la la. Eh, Debo afeitarme, para afeitarme. pues! feliz a mi escuela.